Чтобы вы не думали об этих треклятых турках, словаками их не назовешь. Их армия пересекла эту проклятую пустыню за 10 дней под палящим солнцем. Сейчас они заняли дальний берег нашего драгоценного канала. Я вижу, как эти шакалы следят за нами. Завтра мы будем сражаться. Османы угрожают Суэцкому каналу, нашей главной артерии. Сначала нужно прорвать рубежи врага на восточном побережье. Затем пробиться через деревню Кантара. сектор от врагов. Мы захватили сектор. Шевелись! Мы захватили сектор. Ну, гони! Мы сектор от врагов. Мы захватили сектор. захватили цель Аист. Осталась половина наших войск. захватили сектор. Зачистите сектор от врагов. Мы захватили сектор. скоро захватить Вот патроны, держи! осталось 50 солдат. Вперед! горжусь вами, бойцы. Вы сражались как львы и смели этого грозного противника. Но отдыхать не время. Нужно прикончить их навсегда. За ними, ребята! В пустыню! Отвоевав Суэцкий канал, британцы продолжили преследовать турок в Синайской пустыне. Османская армия выстроила здесь временные, но мощные укрепления. Мы преследуем османов в Синайской пустыне. Столь обширной, что я кажусь себе букашкой. Столь вечной, что я думаю о тех, кто был здесь до нас. Эта битва будет восходить к античности. Наша цель — города с легендарными именами. Иерусалим, Назарет, Дамаск. Если бы развалины могли говорить, они предупредили бы нас о нас самих. Ребята, мы нашли позиции османов. Они окопались в развалинах Сансуза. Нужно захватить их укрепление и оттеснить. Appenzell Eist. цель Аист. Вернитесь в зону боев. Следующий сектор. мы теряем цель Аист. теряем цель. потеряли цель Баклан. Мы потеряли сектор. взяли цель Баклан. Мы потеряли сектор. y celi.